جو ہے تو اس ویڈیو میں ہم جو ہے ہم انٹروڈکشن کو دیکھیں گے پھر اس کے بعد ہم I D E and compiler کو دیکھیں گے اس کے بعد ہم کمپائل اینڈ لنکر کو دیکھیں گے پھر اس کے بعد ہم آخر میں دیکھیں گے کہ I D E integrated development environment یہ جو ہے کون سا بہتر ہے بگنرس کے لیے کون سا آئی ڈی ای بہتر رہے گا سی پلس پلس سیکھنے کے لیے بگنرس کو تو ون بائی ون ہم ان سب چیزوں کو ڈسکس کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس introduction of C plus plus تو سی پلس پلس کے انٹروڈکشن میں پہلے یہ ہے کہ بیسڈ آن سی لینگویج مطلب کہ جو سی پلس پلس ہے وہ کس پر بیس کرتی ہے سی لینگویج پر جو سی لینگویج ہے اس کا ایڈوانس ورژن جو نکالا گیا وہ ہے سی پلس پلس اور جو سی لینگویج ہے سی لینگویج میں کیا تھا کہ کچھ فیچرز کی کمی تھی اور جو بھی سی لینگویج میں کمیاں تھیں نا ان کمیوں کو پورا کر کے جو لینگویج انٹروڈیوس کرائی گئی وہ لینگویج ہے سی پلس پلس اور جو سی پلس پلس ہے یہ ایک ہائی لیول لینگویج ہے مطلب کہ more understandable for humans and for from hardware اس کے بعد جو سی پلس پلس ہے یہ ایک سسٹم لینگویج ہے مطلب کہ سسٹم کے جو سافٹ ویئر ہیں نا ڈرائیور ہو گئے اس کے علاوہ جو ہارڈ ڈسک کے آپریشن ہو گئے پورٹس کے ڈرائیور ہو گئے اور ان کے آپریشن ہو گئے تو ایسے سافٹ ویئر بنانے کے لیے جو ہے سسٹم یہ جو سی پلس پلس ہے یہ کافی ہیلپ فل رہتی ہے اور جو سی پلس پلس ہے اسی لیے یہ جو سی پلس پلس لینگویج ہے یہ فاسٹ ہے بنسبت کے ادر لینگویجز کے جو سی پلس پلس لینگویج ہے یہ ایک سسٹم لینگویج ہے جس کی وجہ سے اس کی جو ایگزیکیوشن سپیڈ ہوتی ہے وہ پیتھن لینگویج سے بھی زیادہ ہوتی ہے جو پیتھن لینگویج ہے اس کی جو سپیڈ ہے لکھنے میں وہ پروگرامر کو جو ہے پیتھن میں زیادہ ملتی ہے کوڈنگ کرنے میں سپیڈ اور سی پلس پلس میں کم ملتی ہے لیکن جو ایگزیکیوشن سپیڈ ہوتی ہے نا وہ سی پلس پلس کی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ سی پلس پلس ایک سسٹم لینگویج ہے اور سسٹم لینگویج کو آبجیکٹ کوڈ میں تبدیل ہونے میں اتنا وقت نہیں لگتا اور یہ جو ہے زیادہ قریب ہوتی ہے لو لیول لینگویجز کے اور اسی لیے جو ہے نا سی پلس پلس کو جو ہے سسٹم لینگویج کہتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے سی پلس پلس لینگویج یہ ایک کیس سینسٹیو لینگویج ہے کیس سینسٹیو کا مطلب کیا ہے کیس سینسٹیو کا مطلب ہے کہ یہ لینگویج میں آپ جو بھی کچھ لکھتے ہو تو یہ فرق کرتی ہے اپر کیس میں اور لوور کیس میں تو آپ نے جو بھی ویریبل ڈیفائن کیا ہے آپ نے اس کا جو بھی نام رکھا وہی نام اگر آپ دوسرے ویریبل کا لوور کیس میں رکھ دیتے ہو پہلے آپ نے اپر کیس میں رکھا ہے تو پھر وہ دونوں ڈیفرنس ہیں حالانکہ اگر اس کی سپیلنگ سیم بھی ہے لیکن کیس کے حساب سے وہ ڈیفرنس ہے اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ اس کو الگ الگ کنسیڈر کرے گا اور اس کے علاوہ جو بھی کی کیورڈ وغیرہ ہیں سی پلس پلس میں جو کیس مال لیٹر میں ہے تو ان کو آپ کیپٹل لیٹر میں لکھو گے تو وہ ایرر پروڈیوس کرے گا اور اس لیے جو ہے نا کیونکہ یہ ایک سینسٹیو کیس سینسٹیو لینگویج ہے اور اس میں جو ہے جو چیزیں جیسے ہیں اس طرح یہ ہمیں ڈیفائن کرنی ہے اور اس کے علاوہ جو سی پلس پلس ہے یہ ہمیں دونوں فیچر پرووائڈ کرتی ہے جو ہمارے پاس سی لینگویج تھی نا وہ صرف پروسیجر لینگویج تھی اس میں جو ہے نا میکسیمم ہمارے پاس فنشنس ہوتے تھے فنکشن کا یوز کر کے جو ہے ہم ہیڈر فائل بناتے تھے واٹر لائبریری وغیرہ تو اس میں کوئی بھی کلاسز وغیرہ کا کنسیپٹ نہیں تھا اور آبجیکٹس وغیرہ کا کنسیپٹ نہیں تھا تو یہ کنسیپٹ انٹروڈیوس کرایا گیا سی پلس پلس میں اور سی پلس پلس جو ہے نا یہ ہمیں دونوں طرح کی پروگرامنگ کی فیسلٹیز دیتی ہے ہم اس میں فنکشن بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے آبجیکٹ پروگرامنگ اپروچ بھی ہے اور اس میں جو ہے ہم کلاسز بھی بنا سکتے ہیں اور آبجیکٹ بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں اور اس کے بعد تو وہ بھی زیادہ پورٹیبل ہے اور اس کی جو ہے ایک دو ریزن ہے جو کہ جو ہے ہم پروگرامنگ کریں گے تو میں آپ کو اس وقت بتا دوں گا اور اس کے بعد جو یہ جو سی پلس پلس تھا اس کو جو ہے پہل لیبورٹری میں بنایا گیا اور جو سی لینگویج تھی اسے بھی پہل لیبورٹری میں ہی بنایا گیا تھا اور ٹینس ریچی کے ٹینس ریچی نے اسے بنایا تھا اور جو سی پلس پلس کو بنانے والا ہے نا وہ ایک نہیں ہے یعنی کہ جو سی لینگویج کا ڈیولپر تھا وہ الگ تھا اور وہ کوئی اور تھا اور جو سی پلس پلس کا ڈیولپر ہے نا اس کو جو ڈیولپ کرنے والا ہے سی پلس پلس کو وہ ہے جی بارن اسٹو اسٹرپ تو یہ جو ہے ایک تھا سینٹس اس نے جو ہے سی پلس پلس کو انٹروڈیوس کرایا اور جو کہ بیس کرتی ہے سی لینگویج پر اور اس کے بعد جو سی لینگویج ہے یہ ایک موسٹ پاپولر لینگویج ہے اس کے بعد یہ کمپلیٹ لینگویج ہے اس کے علاوہ جو اس کی کمیونٹی ہے وہ بہت بڑی ہے تو یعنی کہ یہ بہت بڑے پیمانے پر سی لینگویج یوز کی جا رہی ہے اور سکھائی جا رہی ہے اور سیکھی جا رہی ہے اور جو ہے یہ موسٹلی جو ہے سسٹم اپلیکیشن بنانے کے لیے یوز ہوتی ہے اور گیمس بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو آج کل بہت زیادہ کھیل جانے والی گیم ہے پب جی تو یہ بھی بنی ہے سی پلس پلس میں تو جو بھی سی پلس پلس میں گیمس بنتی ہیں تو وہ جو گیمس ہیں وہ ایزیلی رن ہو جاتی ہیں کمپیوٹر پر اس لیے کیونکہ وہ ایک سسٹم لینگویج کے تھرو بنائی گئی ہیں جس سے کیا ہوتا ہے کہ انہیں آسانی ہوتی ہے جلدی ایگزیکیوٹ ہو کر رسپانس دینے میں تو یہ تھا ہمارے پاس سی پلس پلس کا انٹروڈکشن اور سی پلس پلس کے انٹروڈکشن کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے source code and object code تو ہمارے پاس سورس کوڈ کیا ہوتا ہے تو سورس کوڈ جو ہوتا ہے ہائی لیول لینگویج میں لکھا گیا کوڈ ہوتا ہے جو کہ ہیومن کے لیے مور انڈرسٹینڈیبل ہوتا ہے جبکہ مشین یا پھر ہارڈ ویئر کے لیے مشکل ہوتا ہے اسے سمجھنا اور اس کی ایگزامپل ہے سی پلس پلس کا کوڈ تو جس بھی لینگویج کا کوڈ ہوگا اس لینگویج کا جو کوڈ ہوگا اس کو ہم کہیں گے اس لینگویج کا سورس کوڈ تو سی لینگویج کا جو کوڈ کوڈ ہے وہ ہے سورس کوڈ اور اس کو ہم مکمل کہیں گے کہ C plus plus source code یعنی کہ source code of C plus plus تو جو ہائی لیول لینگویج ہے وہ ایک سی یا سی پلس پلس جو ہے یہ ایک ہائی لیول لینگویج ہے تو اس میں جو بھی ہم کوڈ لکھیں گے وہ ہمارا ہوگا سورس کوڈ اور آبجیکٹ uh, کوڈ کیا ہوتا ہے آبجیکٹ کوڈ جو ہوتا ہے وہ low level machine language low level machine language code ہوتا ہے جو کہ ہیومن کے لیے انڈرسٹینڈیبل نہیں ہوتا جو کہ ہیومن کے لیے انڈرسٹینڈیبل نہیں ہوتا بلکہ مشین اور ہارڈ ویئر کے لیے مور انڈرسٹینڈیبل ہوتا ہے جو کہ مور انڈرسٹینڈیبل ہوتا ہے ہیومن کے لیے نہیں مشین اینڈ ہارڈ ویئر کے لیے اور فار ہوتا ہے فرام ہیومن لائف ہیومن اور یعنی کہ ہیومن کی سمجھ سے تھوڑا سا دور ہوتا ہے ہیومن کے لیے جو ہے نا سمجھنا اس کو تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے جیسے کہ یہ نیچے ایگزامپل دی گئی ہے one one one one one one zero zero zero تو یہ جو ہے نا یہ ایک مشین کوڈ ہے یہ ایک آبجیکٹ کوڈ ہے اور اس کوڈ میں جو ہے نا اس کوڈ کو آپ سمجھنا جو ہے مشین کے لیے آسان ہے لیکن جو ہے ہمارے لیے مشکل ہے ہمیں جو ہے بہت سارے رولس فالو کرتے ہوئے اور ان کو دھیان میں رکھتے ہوئے جو ہے نا اس کو سمجھنا پڑتا ہے تو یہ تھا ہمارے پاس سورس کوڈ اور اس کے بعد آبجیکٹ کوڈ اور جو ہمارے پاس نیکسٹ ٹاپک ہے نیکسٹ ٹاپک ہمارے پاس ایکسٹینشنس ہیں اور جو ہے سی پلس پلس کرنے سے پہلے کچھ ایکسٹینشن جو ہے ہمیں پتہ ہونی چاہیے تو پہلے ہمارے پاس ایکسٹینشن ہے ڈاٹ سی پی پی تو یہ کس فائل کی ایکسٹینشن ہے یہ سی پلس پلس کوڈ کی ایکسٹینشن ہے extension of C plus plus code جو بھی ہم سی پلس پلس کا کوڈ لکھیں گے تو اس کو ہم جس ایکسٹینشن سے سیو کریں گے وہ وہ ایکسٹینشن ہوگی ہمارے پاس سی پلس پلس اور ڈاٹ سی پی پی اور اس کو جو ہے نا یہ جو ہوتا ہے یہ C plus plus source code ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہوتا ہے dot O B J dot O B J کیا ہے یہ ایکسٹینشن ہے آبجیکٹ کوڈ کی اور یہ آبجیکٹ فارم میں ہوتا ہے زیرو اور ون فارم میں ہوتا ہے اور اس میں جو ہے نا سب سے پہلے ہمارے پاس ہوتی ہے کی اور اس کے بعد اسی فائل کو کنورٹ کر دیا جاتا ہے او پی جی ڈاٹ او پی جی اور پھر جو ہے ایک نئی ایکسٹینشن وجود میں آتی ہے وہ ہے ڈاٹ ای ایکس تو یہ جو ہے ایگزیکیوٹیبل فائل کی ایکسٹینشن ہے جو کہ ونڈو میں لینکس میں یا پھر میک میں نہیں ونڈو میں ونڈو میں جو ہے ڈائریکٹلی رن کرنے کے لیے رن کرنے کے لیے یوز ہوتی ہے یعنی کہ یہ ایک ایسی فائل کی ایکسٹینشن ہے جو کہ ڈائریکٹلی رن ہو جاتی ہے ونڈو سسٹم میں اور یہ بنتی ہے او بی جی سے تو پہلے ہمارے پاس ڈاٹ سی بی بی تھی اس کو جو ہے نا او بی جی میں کنورٹ کیا پھر اس کے بعد جو ہے او بی جی کو ہم نے کنورٹ کر دیا ای ایکس سی میں اور جو ای ایکس سی ہے وہ ایک ایسی فائل ہے جو کہ ڈائریکٹلی رن ہو جاتی ہے ہمارے سسٹم پر تو ہم نے جو ہے ڈاٹ سی پی پی دیکھ لی ایکسٹینشن اس کے بعد dot O B J extension دیکھ لی اور اس کے بعد جو ہے نا ہم نے dot E X C extension دیکھ لی اس کے بعد جو ہے ہم I D E and compiler یہ دو چیزیں دیکھ لیتے ہیں تو آئی ڈی ای کیا ہے آئی ڈی ای جو ہے یہ ایک انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ ہے جو کہ جو کہ ایک انٹیلیجنٹ ایڈیٹر ہوتا ہے جو ہمیں فیسلٹیز پرووائڈ کرتا ہے بہت ساری کہ آپ جو ہے پروگرام کیسے کیسے لکھ سکتے ہو کیسے اس کو ایڈٹ کر سکتے ہو سیو کر سکتے ہو رن کر سکتے ہو اس کے علاوہ جو ہے نا اور بھی بہت سارے فیچرس ہمیں جو ہے نا ہمارے کوڈ کو کلر دیتا ہے اور جو ہے رن کراتا ہے ہمیں آؤٹ پٹ شو کراتا ہے جو ہے نا ہماری فائلس کو شو کراتا ہے ہمیں ڈفرنٹ جو ہے نا فیسلٹیز پرووائڈ کرتا ہے تو وہ ہوتا ہے آئی ڈی ای تو ہم جو بھی یوز کریں گے نا ہم دو چیزوں کو یوز کریں گے ایک جو ہے ہمارے پاس کمپائلر ایک تو ہمارے پاس آئی ڈی اور دوسرا ہمارے پاس ہوتا ہے کمپائلر تو کمپائلر کیا ہے سی پلس پلس کا جو کمپائلر ہے نا وہ ہے مین جی ڈبلو مین جی ڈبلو کیا ہے ایک ٹول ہے جو کہ ہمیں ڈاؤن لوڈ کرنا پڑتا ہے اور جو آئی ڈی e ہے وہ ایک ایڈیٹر ہے اور وہ ایڈیٹر کوئی بھی ہو سکتا ہے وی ایس کوڈ ہو ہو سکتا سکتا ہے ہے سی پلس پلس اس کے بعد اور بھی جو بھی جو ہے نا سی پلس پلس اور سی لینگویج کو رن کرنے کے لیے جو کمپائلر موجود ہیں ان کو جو ہے ہم یوز کر سکتے ہیں تو وہ اصل میں کمپائلر انہیں کہہ دیتے ہیں لیکن جو ہے وہ دراصل کیا ہوتے ہیں آئی ٹی ای ہوتے ہیں اور جو ہمارے پاس کمپائلر ہوتا ہے سی پلس پلس کا وہ ہوتا ہے min G W min G W ایک ٹول ہے جو کہ کنورٹ کرتا ہے سورس کوڈ کو انٹو آبجیکٹ کوڈ کے اور جو آبجیکٹ کوڈ میں اس طرح کرتا ہے کہ جو ہے نا وہ سسٹم پر رن ہو سکے تو جو ہے نا ہمارے پاس جو آئی ڈی ای ہے وہ ایک انٹرفیس ہے ایک ایڈیٹر ہے اور جو اس میں ہم ٹول جو ہم ڈالتے ہیں نا وہ ہوتا ہے مین جی ڈبلو تو یہ دو چیزیں جو ہے امپورٹنٹ ہے اگر آپ کے پاس جو ہے این جی ڈبلو ہے تو یہ جو ہے ہمارے پاس آپشنل ہوتا ہے e آئی ٹی کہوں تو یہ آپشنل ہی ہوتا ہے کیونکہ جو ہے اگر ہم نوٹ پیڈ میں پروگرامنگ کریں تو ہم کر سکتے ہیں ہم نے مین جی ڈبلو انسٹال کی ہوئی ہے تو ہم جو ہے نوٹ پیڈ میں پروگرامنگ کر کے جو ہے اپنے سی ایم ڈی میں جو ہے نا مین جی ڈبلو میں مین جی ڈبلو کو انسٹال کرنے کے بعد جو ہے اپنے سی ایم ڈی سے جو ہے اس کو رن کرا سکتے ہیں تو ہمیں کسی آئی ڈی e کی ضرورت نہیں پڑے گی لیکن جو ہے نا یہ ہمیں کافی ساری فیسلٹیز پرووائڈ کرتا ہے تو اس لیے جو ہے یہ نیسسری ہوتا ہے اور پی کو بھی جو ہے نا کوئی نہ کوئی آئی ڈی e ضرور انوالو کرایا جاتا ہے بیسک لیول تک تو اس کے بعد اس کے بعد جو ہمارے پاس ٹاپک آتا ہے وہ آتا ہے کمپائل اینڈ لنکر تو کمپائل کیا ہوتا ہے کمپائل میں جو ہے نا سورس جو کوڈ ہوتا ہے جو ہائی لیول لینگویج میں لکھا گیا ہوتا ہے وہ کنورٹ ہو جاتا ہے کس میں آبجیکٹ کوڈ میں آبجیکٹ کوڈ کون سا مشین کوڈ یعنی کہ زیرو ون میں کنورٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد لنکر کیا ہوتا ہے جو ہمارے پاس جو ہمارا پروگرام ہوتا ہے لنکر کیا کام کرتا ہے جو ہمارا پروگرام ہوتا ہے جو ہم سی پلس پلس میں پروگرام لکھتے ہیں پروگرام لکھنے سے پہلے ہم کچھ لائبریری کو انکلوڈ کرا دیتے ہیں تو وہ جو لائبریری ہوتے ہیں اس میں بہت سارے فنکشن ہوتے ہیں جن کو ہم یوز کر کے جو ہے نا اپنا ایک مضبوط پروگرام بنا سکتے ہیں تو وہ جو ہمیں فیسلٹیز جو فنکشن پری ڈیفائن ہمیں دی جاتے ہیں تو ان کا کوڈ جو ہے ہمارے ان کا جو ہمارے پاس جو ریٹر میں کوڈ ہوتا ہے نا جو ہم نے لکھا ہوتا ہے تو وہ تو جسٹ ہم نے ڈیفائن کرا دی لائبریری انکلوڈ کرا دی وہ اب وہاں پر لکھی نہیں ہوئی بلکہ وہ علیحدہ سپریٹ فائل میں پڑی ہے تو لنک کیا کام کرتا ہے ان وہ جو فنکشن ہم نے یوز کیا ہے نا جو بھی فنکشن کو ہم نے اپنے کوڈ میں یوز کیا ہے جو بھی ہم نے پروگرام بنایا اس میں جو ہم نے فنکشن یوز اس لائبریری کے جس لائبریری کو ہم نے انکلوڈ کرا لیا تھا اس لائبریری کے اندر جو فنکشن ہے نا ان فنکشن کو جو ہے نا آبجیکٹ کوڈ میں کنورٹ کیا اور پھر جو ہے نا ہمارے پروگرام کے ساتھ کیا کیا لنک کر دیا اور لنک کرنے کے بعد جو ہے نا ایک ای سی فائل بنا دی تو جو ہے نا یہ جو ہے کوڈ جو ہے ہمارے پاس پہلے کمپائل ہو کر آ گیا تھا اور کمپائل ہو کر جب آ گیا تو جو جو ایڈیشنل اس میں ایڈ کرنا تھا نا لنک کیا کیا اس کو ایڈ بھی کرا دیا اور ایڈ کرانے کے بعد جب ہمارے پاس ایک کمپلیٹ آبجیکٹ فائل بن گئی تو اس کو جو ہے نا اس نے ای سی میں کنورٹ کر دیا اور ہمارے پاس جو ایک سی ہم آ گئی تو اس کو جو ہے نا ہم رن کر سکتے ہیں تو اب ہم نے دیکھ لیا کمپائل اینڈ لنک کر اور اس کے بعد ہمارے پاس جو آ جاتا ہے کہ ہم کون سا آئی ڈی اے یوز کریں سی پلس پلس کے لیے تو میں ریکمینڈ کروں گا کہ میں ریکمینڈ کرتا ہوں اور اس کے علاوہ پوری دنیا میں جو ہے نا وائڈلی یوز ہوتا ہے ٹیپ سی پلس پلس اور ٹیپ سی پلس پلس یہ بیسٹ ہے C plus plus programmers beginners کے لیے کیونکہ اس میں ایک تو compile run and and compile run کے آپشن مل جاتے ہیں جو کہ آپ کو وی ایس کوڈ میں تو نہیں ملیں گے اور اس کے علاوہ یہ specific for C and C plus plus programming کے لیے ہے تو اس میں جو ہے آپ صرف دو ہی لینگویج کر سکتے ہو C and C plus plus اور جو سی لینگویج ہے یہ آپ سی کمپائلر پر رن کر سکتے ہو چاہے سی کمپائلر کوئی بھی ہے نا کوئی بھی کمپائلر اگر سی لینگویج کو رن کر سکتا ہے تو پھر وہ سی پلس پلس کو بھی رن کر سکتا ہے تو یہ جو ہے نا اسپیسیفک ہے جو ہے C and C plus plus کے لیے تو کافی اچھا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے نا بگنرس کو آٹو کمپلیٹ فیچر جو ہے ریکمینڈ کرنا یہ اچھا نہیں ہے تو اس لیے جو ہے نا یہ آئی ڈی ای بیسٹ ہوتا ہے بگنرس کے لیے اس میں یہ ہوتا ہے کہ باقی فیچرس تو آپ کو مل جاتے ہیں لیکن آٹو کمپلیٹ کا فیچر نہیں ملتا تو آٹو کمپلیٹ اور سجیشن کا فیچر نہیں ملتا تو مطلب کہ آپ کو جو لائبریری وغیرہ انکلوڈ کرانی ہوگی تو ان کا جو ہے نا آپ کو نام آنا چاہیے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی جو ہے نا یاد کرنے کی طاقت اور کیپیبلٹی بڑھے گی اور جو ہے نا آپ پروگرامنگ کو اچھی طریقے سے یاد کر پاؤ گے لرن کر پاؤ گے اور سیکھ پاؤ گے اور جو ہے نا اس کا سینٹیکس جب آپ کمپلیٹ لکھو گے تو آپ کو زیادہ ایکسپیرینس ہوگا لیکن جو ہے ہمارے پاس D dev C plus plus یہ ایک برا آئی ڈی بالکل بھی نہیں ہے اس کا جو ہے جی جو آئی کافی بیسٹ ہے اس سے پہلے ہمیں یوز کرایا جاتا تھا ٹرپو سی پلس پلس تو وہ جو ہے اس میں جو ہے ایک گرین سکرین ہوتی تھی اور اس میں جو ہے نا لنکر کا آپشن ہوتا تھا اس میں لنکر کا آپشن ہوتا تھا ڈیس سی پلس پلس میں جو ہے نا لنکر کا آپشن نہیں ہے لیکن اس میں ہوتا ہے اور جو ہے نا اس میں جو ہے پروگرام کرنا بہ نسبت اس کی بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے اس میں بہت زیادہ فیچر کی کمی ہے اور جو ہے نا اس کا جی جو آئی بھی اتنا اچھا نہیں ہے لیکن جو ہے نا ڈیس سی پلس پلس کا انٹرفیس کافی بیسٹ ہے اور اس کا جو ہے نا جی جو کافی بیسٹ ہے دوسرا اس میں جو ہے نا آٹو کاپی کا آپ کو مل جاتا ہے کہ آپ نے کنٹرول پلس ای پریس کیا تو وہ جو لین جس پر آپ کھڑے ہو اس کی کاپی بنتی جائے گی اور اس کے بعد جو ہے نا آپ current folder auto current folder کو اوپن کر سکتے ہو مطلب کہ آپ نے ایک فائل بنائی اور اس میں آپ کر رہے ہو اب آپ جو ہے نا چاہتے ہو کہ میں جس میں نے جس فولڈر میں اس کو سیو کیا ہے وہ فولڈر کون سا ہے میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں میں اس جگہ پر جانا چاہتا ہوں تو آپ نے کنٹرول پلس بی پریس کریں گے تو آپ جو ہے نا اس فولڈر میں چلے جائیں گے تو بہت امیزنگ جو ہے نا آپ کو مل جاتی ہیں کمانڈس اور feature type C plus plus میں اور اس کے بعد آٹو ڈیلیٹ کا بھی آپ کو جو ہے نا فیچر ملتا ہے اس کے بعد زوم ان آؤٹ کا بھی ملتا ہے کہ آپ نے جو ہے نا کنٹرول پریس کرنا ہے اس کے بعد جو آپ کا ماؤس کا وہی ہے اسے جو ہے نا آپ نے اسکرول کرنا ہے تو جو ہے نا آپ کا زوم ان اینڈ آؤٹ ہونے لگ پائے گا تو یہ تھا ہمارا جو ہے نا امپورٹنٹ چیزیں یہ ہماری امپورٹنٹ چیزیں تھی جو ہم نے جو ہے نا سی پلس پلس اسٹارٹ کرنے سے پہلے دیکھی تھی اور آج جو ہے ہم نے ان چیزوں کو کور کر لیا ہے تو نیکسٹ ویڈیو میں جو ہے ہم اپنی کوڈنگ سٹارٹ کریں گے اور میں آپ کو جو ہے سٹارٹنگ سے لے کر اینڈ کر سی پلس پلس کراؤں گا تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں بائے بائے